politika i naša društvena situacija su nam vrlo neskloni s jedne strane, u smislu da mi bi htjeli biti dobri prema ljudima, mi bi htjeli raditi e, zajedničke stvari, imati tu kompletnu suradnju sa svima i tako dalje. Ne osjećaš se baš podržano, jel tako, u tom toj ideji da bi ti sad bio dobar prema drugima, kužiš i to sve, okreni drugi <laughs> obraz i te stvari. Ne, jel da, jer e, frka je, nema dovoljno, izgubit ćeš stan, nemaš para za benzin, ono, nemaš ovo, nemaš ono, stalno nešto nemaš, kužiš. I e, treba se iščupati uopće najprije, svi znamo da misli kreiraju našu stvarnost, treba se iščupati iz te ideje oskudice. Okay? Za početak ti si samom sebi dovoljan. Uopće svi ti silni predmeti koje imaš oko sebe većinom ti ne trebaju nimalo. E. ta oskudica je dakle, umjetno izazvana. Za početak, a nema dovoljno hrane u svijetu jer nas ima 7, 8, koliko nas ima 8 milijardi. E i da ima dovoljno hrane, ali se onda hrana baca tamo po moru zato da bi zadržala cijenu i tako dalje. Ta kultura ropstva je ono što je zapravo nama najveći neprijatelj u našoj jogijskoj praksi, zato što ne podržava da pače upravo suprotno, ono, ruši nam te naše ideje da bi mi bili dobri i da bi dijelili sa ljudima sve što imamo jer je, jer je to za sve nas tu. E, zbog toga mi postajemo lošija bića. I zbog toga smo mi svi i ovdje, zato što tražimo neki način da, da isplivamo iz tog svega, jer mislim nije nam dobro. Ali mi postajemo lošija bića zbog toga što nama vlada kultura ropstva, agresije, oskudice, užasa. Taj ego o kojem svi pričaju, taj ego je sjajan za zaštitu, je mehanizam za zaštitu. Naravno da je on trenutno jako snažan jer mi se hitno moramo zaštititi od ovog svijeta koji je vani. Jel' tako? Zato je taj ego prenaglašen i zato mi sve sebi dajemo i hrčkimo i bojimo se za svoj život. Okay? Zato što je ego previše jak. Jak je zato što stvarno, znači kultura robstva je kultura straha. E, znači, našim životom upravlja strah i zato ljudi ne mogu zatvoriti oči na satu joge ih je strah svega, ono, života.